Дача Смакова, у Дмитрия Новожилова, у в гостях, Сима. Мы сегодня жарим грибы, да? Да. А, грибы вы собирали сами, как там известно, знает, ну, да? Сам насобирал. Ходил куда? А, ходил за Ким. Ходил за Ким. Хороший. Сейчас посмотрим на грибы. Так, у нас главный дегустатор Вова Стакан. Володя, как вы считаете, получится у нас сегодня грибы или нет? Да. И я сил зараза, я тоже считаю, что грибы получится и будет просто... Хорошая песня. Димина любимая, Дима, да? Песня твоего детства? Да. Моя любимая.